A ver, vamos a leer el menú <laughs> y vamos a representarlo con un eh, Primera vez, primera vez usando el chat. Eh, <clears throat> ya ha creado su cuenta chat. Ya ha creado su cuenta chat y sabe cómo usarlo. Ah. mi nivel de coreano y respuestas a otras preguntas. Mi nivel de coreano. Mi, nivel de coreano. Nivel de coreano. O sea, esto es como respuestas. Respuestas. Respuestas. ¿Qué? Ah, pregunta. No. Ok, formato y nivel de las sesiones. bueno, a ah, no me ayuda. Ah, formato y nivel de sesiones. Ah, formato y nivel de las sesiones. Como nivel, así. Nivel de las sesiones. <clears throat> Otros recursos. a <laughs> ver, necesito, necesito, a ver. Otros recursos, recursos naturales. Otros <laughs> recursos. Ah, sugerencias y preguntas en Reddit. Esa la pongo con el logo del Reddit. ¿No? Sugerencias y preguntas. ¿Cómo pregunto uno? Preguntar. Sugerencias. Sugerencias como... Sugerencias. Sugerencias y preguntas en Reddit. ¿Otras preguntas? <laughs> Quizá voy a borrar esta sesión, otras preguntas. Ah. ¿Evaluación? Mm, necesito evaluación. A ver, evaluación. también creo que puedo hacer una de la sesión me pongo esto y esto es como representaría el menú principal <clears throat> ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, como que estoy escribiendo algo en un libro. Eso, eso. qué ah, esto, no sé dónde lo usar. Evaluación quizás. Evaluación. Evaluación. Evaluación. Me da un 3, un 10, etc. <sighs> ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago el menú principal? Menú principal. Aprender el idioma. Aprender. Creo que el otro. Aprender. Como algo que me entra de cabeza, ¿no? Quizás puedo cortar un papel. 학습이라 써야겠어 학습 이렇게 이렇게 이렇게 머리에서 나와야 되는데 이렇게 음, 학습 이렇게 이렇게 이거 좋은 것 같다 이렇게 좋아 여기다가 이제 좀 컴퓨터로 좀 더 진하게 넣어야겠어요 이렇게 학습 자 됐고 Main page, primera vez, creando la cuenta, el coreano, otra pregunta, evaluación. <coughs> Busquemos un Just, just because. Un dado. Aquí. Me puede servir para algo esta imagen. teléfono. Eso, eso. ¿Qué le pongo en el teléfono? La página web. No, no, no. Así. Más atrás. Ok, ahí. Después vamos a mostrar Reddit. Reddit, Reddit. Reddit. Okay. 일단 모자도 써보자 모자 어, 이 정도 된 것 같아요 자 이렇게 이건 한 번도 안 써봤는데 이상하다 이 모자 너비가 내 머리통보다 더 좁아